daudz uh, eh, radikālāki, daudz uh, aktīvāki. Mums jācenšas uh, pasargāt savu valsti. Lai kā tas, uh, kā tas nebūtu, es te stāvu un uh, atļaujos aicināt jūs visus atkal uz barikādēm. Jo, kā lasīju, barikādas esot nevardarbīgs pretošanās līdzeklis. Ja tas tā ir, nu, tad ir pienācis laiks mums pateikt kungiem, ka atvainojiet, mēs neesam mierā ar jūsu politiku. Un uh, mēs negribam. Vai nu dodiet mums iespēju lemt un piedalīties šajā politiskajā dzīvē kopā, vai nu mēs rīkosimies citiem uh, līdzekļiem, lai panāktu savu, lai nosakām savu tēlu. Jordan, Rīga, šito tēlu. Nākošais. Es gribēju pateikt to, ka šeit, šeit mēs vācam tāds parāds tie, kas grib aktīvi piedalīties šajās aktivitātēs. Viņi var atstāt savus koordinātus, vārdu uzvārdu, e-pastu un tālruņu numuru, lai mēs ar jums varētu sazināties nākotnē un veidot šīs aktivitātes un viens un sētīgus.

ka mūsu 91. gada sapnis ir izplēnējis, jo mūsu ievēlētie tautas pārstāvji nepilda mūsu gribu, ka tagad caur viņiem latviešu tauta stāv nāves briesmās, jo Āfrikā rindā uz imigrāciju, lai iebrauktu Eiropas Savienībā 25 miljoni, pasaulē 60 miljoni, cik Latvijā ir latviešu, cik apzog visu laiku. Tev neiet galvā. Tagad ir traki. Kaut kādi joki. Miljons ar dažiem! Nu. Un tagad vai mēs esam tā tauta, kuram varam uzņemt šos te bēgļus? Lai bēgļus uzņemt! Esteja comigo! Vatikānē brīdinās, ka tā notiks. Bet Eiropas Savienība pat pirkstiņu nepakustina. Tad dažas valstis, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija vienojās par Višegrādas apvienību. Un viņi pateica Eiropas Savienībā, mēs veidojam apvienību, kura paceļ jautājumu par cēloņu izmeklēšanu. Tas ir Nīrbergas tiesas process. Iedomājieties, kāds notiek migrācijas plūdi. Tas ir apakaliptiski. Tas viss ir izraisīts, lai iznīcinātu Eiropiešus. Islāms ir karojoša reliģija, agresīva reliģija, kurai visi līdzekļi ir labi, lai pakļautiem kuru tic cilvēku viņa ticībai, kurai ir demoniska, tā ir maldu vācība. Responsabilizamos in la bērnus! Īstais kaujinieki atbāca slepkavot! Ko tas tīnīts ar nazi rokā nogriež cilvēkam galvu? Viņš tiek demonizēts! Vai ar revolveri nošauj sagūstīto karavīru? Viņš tiek demonizēts! Un to tie paši cilvēki tagad audzina šādā vietā bērnus! Mēs nezinām, cik teroristi te būs! tas pats asats, kuru Eiropas Savienība labā un kuru nesies, viņš pateica, ka terorisms ir kā skorpions, kur iebāž kabatā, bet viņu nevar ilgi turēt, agrē vēl viņš iezels. Cik mums Latvijā vajag teroristus? Stādīsimies priekšā dziesmu svētkus, kad visa tauta sanākus, kad tauta dēlu un tauta beidzas ziet un iet un dejo un pieņemsim mežu parkā tikmēr terorists. Vienu! Un kurš atbildēs par upuriem, kuri varēs būt nedod Dievs? Kurš? Neviens. Neviens. Vai tā būs trauma? Neviens. Vai viņus ir kamerēts? Nekad. Politiķi saimā? Nemūžam. Neatbildēs. Ko, kā viņi skatīsies acīs tiem cietušo vecākiem radiniekiem, ka tur kādu nesīs uz bērniem, vai kāds būs sagrēmļos vai izvaros? Kurš atbildēs? Bet arī Latvijā nāks tiesas diena, kad visi, kas tautai darīšu ļaunu, tiks saukti vārdā. Neviens, neviens no tā neizbēgs. Neviens. Un tautai ir šis ļoti aktuāls un būtisks brīdis. Tas ir brīdis Latviešu tautai būt vai nebūt. Mēs šodien esam šeit, mēs esam diezgan maz. Tas ir tāpēc, ka mēs paši pasorganizējamies. Mums nav Eiropas fondu, līdzekļi, nav Rīgas domas atbalsta, nav saimas atbalsta, ne visu kabineta atbalsta. Principā, kas mūs iegāž, kas mūs dodot? Tas ir ministru kabinets. Viņš apdraud mūs ar viņu lēmumiem. Tā ir saima, kur ir tādas Impotents nespējnieks aizstāvēja savu tautu Briseles priekšā. Tie ir deputāti Briselē, eh, eirodeputāti. Eiro Vai kāds ir izteicies par to, ka lūk, mēs Latviju nevaram uzņemt, jo mēs esam, neesam finansiāli gatavi, sociāli gatavi. Mūsu tauta ir cietusi iepriekšējā režīma superimigrācijas rezultātā, kad latvieši praktiski palika pa miru tā savā zemē. Neviena 8% pamatiedzīvotāji ir tajā valstī. Nav tādas valsts. Latvieši ir visvairāk cietušie. Mēs esam palikuši tikai sauļiņa. Mums neaizstāv mūsu valdības, saima neaizstāv, Brisele neaizstāv. Ko darīsim? Ko darīsim? Kam pieder vara? Kam pieder vara? Tautai. Tautai. Nu tālūk. Un tāpēc mēs aicinām tautu. Ej pie kaimiņa, ej pie radiem, runā, stāsti. Stāsti, ka ir ļoti nopietnas jautājumus. Mūsu zeme patiešām deg. Un ja mēs neko nedarīsim, necelsimies šai cīņā, tad ar mums ir cauri. Tad nav ne latvieši, ne latvijas. Varbūt paliks kā geogrāfiskais nosaukums. Mīļie, ir jāceļās! Latvija mosties! Latvija mosties mums nav jāpadodas pasaules nevarā! Neuzturbiem! Nerietumiem! Un nevajag Latviju pederastizēt! Bērnus no 4 līdz Un cik tad būs latviešiem dzimstība ar tādu domāšanu, ka ģimene kā institūcija tiek degradēta, tiek iznīcināta? Eiropā jau ir! Partneris numur viens, partneris numur divi, kam partneris? Orgānam kādam, kam? Kas tas partneris tās ir? Un tā cilvēka domāšana tiek izmainīta un degradēta. Cilvēks iekšēji tiek sagrauts, ka viņš vairs nesaprot rīta makara. Mīļā, ir jāceļās. Es negribu jūs aizstāvēt aizkavēt, lai ilgāk, bet ir jāceļās Latvija mosties!